Witam, witam, z tej strony Balders. E, dziś pokażę Wam, jak można zrobić odznakę przedstawiającą czołg ciężki, artylerię, czy też średni niszczyciel. Co tam przyjdzie Wam do głowy, bo to tylko od Waszej inwencji zależy. E, ja tu zacznę od prostych odznak czołgu ciężkiego i średniego. E, potrzebujemy kawałek miedzi. Ja tutaj odzysk, z odzysku dostałem <laughs> z kawałka parapetu troszkę go oczyściłem o, o, poobcinałem paski jak widzicie tutaj yy, około pół centymetra no to musicie sobie wymierzyć jaką chcecie tam odznakę wielką mieć co jeszcze będziemy potrzebować? Tu widzicie są małe magnesy yy, i metalowa taśma montażowa, taka zwinięta w rolkę ona będzie nam potrzebna później na samym końcu, żeby to zamocować nie używam tutaj agrafki ani igły, żeby się nie skaleczyć Tutaj sobie wyciąłem taki szablon, według tego szablonu wyciąłem blaszkę, teraz ją pomalowałem lakierem czarnym. Zwykły lakier sobie tam jakiś możecie sobie kupić w sprayu. E, nie, nie jest tutaj jakiś wymagany. E, tu mam taki multimasterek, który bardzo ułatwia pracę. My możecie to zrobić ręcznie. Jeżeli nie robicie wielu tych odznak, to, e, to Wam w zupełności wystarczą Wasze ręce. O, tu już jest posklejana. Przygotowane następne elementy do, do kolejnych odznak. Tu czołg ciężki, to jest artyleria. I tu czołg średni z dwóch pasków na czarnym tle. Przyklejone jakiś tam szybko, może być kropelka albo jakiś inny klej. No, tutaj polerka tylko. E, nie pokazuję tu dokładnie jak e, wycinać wszystko, tylko sam zamysł chodzi o to, żeby każdy sobie tam według własnej intencji może wykonać. To jest to taki dosyć ciekawy gadżet. Można sobie przyczepić za pomocą tego oczywiście dymnego yy, magnesu. Mama nie będzie wyzywać, że niszczymy materiał. Ja pamiętam, kiedyś były odznaki na, na agrafki się robiło, to zawsze jakąś dziurę się tam zrobiło w tym bluzce czy w czymś i mama później wyzywała. Tutaj no, posklejane, przycięte i na końcu lakierujemy to, żeby no wiadomo mieć się nie dzieje, zabezpieczyć od czynników atmosferycznych. No też zwykły tam lakier jakiś bezbarwny, może być nawet możecie mamie wziąć, <laughs> jak wam pozwoli od paznokci. Też, że, tylko wystarczy, żeby Y, woda czy też wilgoć nie dostawała się do miedzi i ona nie śniedziała. O, no, tutaj mamy już kolejną odznaczkę. Możemy się pobawić, możemy sobie zrobić e, jakieś tam bardziej fikuśne elementy tych odznak. Czy to jakąś husarię wyciąć, czy to jakiś czołg. Może pokażę w następnym odcinku. Tak to wygląda finalny produkt. Proszę, to nie jest to jakoś idealnie, ale wykonane przez Was i myślę, że da Wam to dużo satysfakcji. Dziękuję bardzo, do następnego odcinka.